minute! والعصر إن الإنسان لفي حسن إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم Allah. sallallahu